soy Cristian Enríquez, profesor del Instituto de Geografía y en esta oportunidad quiero darle la bienvenida al curso Be learning Fortalecimiento de las capacidades de levantamiento y manejo de información ambiental a nivel municipal. Este curso eh, básicamente consta de tres módulos. El primero es un módulo introductorio al concepto de desarrollo sustentable, a nuestra institucionalidad ambiental y a la interpretación eh, teórica de los indicadores Luego un segundo módulo es un, módulo conceptual donde veremos distintos conceptos muy importantes en la construcción de indicadores como lo que es el dato, el metadato, la información, la estadística y sistemas de organización de indicadores. Y finalmente el tercer módulo lo dedicaremos a la construcción de indicadores propiamente tal. Esto es los distintos pasos, procedimientos y requerimientos que se necesitan para construir indicadores con énfasis a la escala local. esperamos del curso? Básicamente que podamos reflexionar sobre la importancia de los indicadores y la información ambiental y que ustedes puedan aplicar estos conocimientos a su escala local. Eh, esperamos que todos puedan participar con preguntas, con discusiones y que retroalimenten nuestro curso eh, para lograr una comprensión adecuada de estos temas y los dejo invitados a participar activamente.